两倍，白发二条。三倍，蛤蟆，五倍。五条。两倍。东园一点红。两倍。 准备。 三倍，红中两倍，椰汁儿两倍，白马两倍，五条二条，三倍。 两倍，娃娃，三倍。 Sunday. 两倍，二条，四倍，好，六倍，两倍，四倍，两倍。 两倍。 三倍，红中两倍，二条两倍。 倍两倍，二条，四倍，两倍，红中，四倍，八万，六倍，两倍。 两倍。二条。两倍。 两倍，两倍，四倍，二条，六倍，两倍。 对。 东园一点红，三倍。东园一点红，两倍。